You know, Maka kitle tras zala teka Konkani Shugopar, he only understands Finnish language. And then, then uh, Father Santa Claus, why don't you come up on stage and let everybody see all of you? Come, come on top, come on top. Good evening, Santa Claus. Good evening, good evening to your entire entourage that's coming. It's like walking down the aisle for all of you but without your partners. Father Santa Claus, do you see everyone? I want you to wish them a Merry Christmas in Konkani. That's our local language in Goa. We speak Konkani, you know. Yeah. so so um, you can also talk about your potlo. The one. Leda. First of all, I would like to thank our Almighty God. देवा कारगा की आमकां आयज पासून सांबाळला आनी हो two thousand twenty two year आमकां सगल्यांक आशिर्वादान आनी बरे हेल्थान दवरला तुमकां सगल्यांक आनी has given us opportunity to celebrate this festival of stars once again I thank you almighty for this gift of life to each of us. Secondly, I would like to thank our Honorable Chief Minister of Goa for taking out his precious time and spending his precious time with us. आणि ही त्याची मोलादिक उतरां आमकां सांगून हे strengthen with is wise words sir thank you you very much also या वर्षा आम्ही this is the eighth year we are celebrating this festival of stars आणि वर्साच्या वर्सा आमकां नंबर ऑफ पार्टिसिपंट टोली इन्क्रीजिंग ह्या वर्सा दोन हजार पार्टिसिपंट सर आकाश कंडिलूय हेच इट्स ऑल गोवा आणि मुद्दम करून आम्ही शिवोले आणि कलामूर एक सेपरेट कॅटेगरी दवरलेली आहा so that they definitely get the prize so I thank all the participants for of today's आमचे दोन हजार दोनशी पार्टिसिपंट्स ऑफ स्टार कॉम्पिटिशन आणि आमचे पंधरा ग्रुप आयज कॅरल सिंगिंगाचे येयल्यात सगळे ग्रुपांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू एवरी वन देव बरे करू म्हणटा आमचे सगळे आमचो आमदार एम एल ए केदार सालिगांवचो आमचो father parish minister of Saint Anne church आमचो Babu Bhat all the sarpanch ward members सगळे हांगा येयल्ले अँड यू लवली पीपल तुम्ही येतात म्हणून हांव आमचो फंक्शन आणि इव्हेंट इतलो मोठ्या बरे भाशेन जाता and press media everyone I thank you all I thank आमचे पारा सिटीजन फोरम आमचा president everyone for taking efforts every year because of your hard work sir आमचे समोर शंभर मेंबर्स आले आणि ते सकाळचे साकून सांग for this on this day आणि हे आमचे ऑर्गनायज करपाक एक म्हयनो पयलो आमचो कार्य चालू जाता I thank them a big round of applause to all of them competition all Goa आणि स्टार कॉम्पिटिशन्स ऑल गोवा लेवलाचे बायकल लोबो दिलायला लोबो ही दोगांय जाणां गेली आठ वर्सां क्रिसमसाच्या निमित्तात आणि दिवाळीच्या निमित्तात दोनूय सणाच्या निमित्तात वेगवेगळी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता वेस्पेटेचेर आसात हांगासर म्हाजे बरोबर आमचे एम एल ए बाब केदार नायक त्याच बरोबर फादर आसा आनी बाबू भटजी ताणें सगळें भाशण केलां आमकां आनी कांय दवरून दवरूं ना व्यासपीठात सगळे झेडपी सरपंच पंच सगळे जण असतात म्हणजे समोर आशिल्ल्या सगळ्या पर्रा आणि असतात सगळ्या मोगाळ भावानो आणि भयणानो तुमकां सगळ्या जणांक क्रिसमसाची उलवणीत परबी येता त्या नव्या वर्साची तुमकां सगळ्या जाणांक उलवणीत परबी क्रिसमस हो सण प्रेमाचो आणि शांतीकायेचो जेजू क्रिस्ताचो जन्म हो प्रेम आणि शांती जगाचेर दिवपा खातीर जालो आणि तांच्यांनी शांती आणि प्रेम व सगळ्या लोकां खातीर फादरान आतां सांगला त्याच प्रमाणे म्हणजे प्रेम आणि शांती हो संदेश पुराय जगाचेर त्यांच्यानी दिलो बायबलाच्या बाबतीत एक्सप्लेन करता आसतना फादरानूय तुमकां बायबलाच्या बाबतीत सांगले आणि बाबू भटात तुमकां गीतेत दिल्लो संदेश तुमच्या मुखार दवरलो हा चड वेळ उलोवचो ना पण मुद्दामून एक गोंयांत आमी सदांच म्हणजे एक पुराय देशापेक्षा गोंय हे वेगळे असा म्हणजे आम्ही म्हणटा असताना युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करता म्हणता बट प्रॅक्टिकली फॉलो करपी राज्य असा तुमी जर पळयशात केन्नाच खंयच्या जाती धर्माच्या मदीं आमकां झगडी जाता असताना दिसना आणि हाज्याय फुडें ती दिसची ना हेजी खबरदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय सरकार म्हणून आमी सदोदीत पळयताच बट हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे प्रत्येक सण आनी उत्सवाक एकामेकाच्या घरा कडेन वता एकामेकाच्या मदीं येवन मनयता आणि खास करून चवथ दिवाळी आणि क्रिसमस हे तिनूय सण या सगळ्या धर्मा खातीर खूप व्हड सण आसा आणि व्हडा उमेदीत ते मनयता ह्या उत्सवाच्या वातावरणात भटजीन उलयता आसतना परत दोन मेसेज दिल्यो मुद्दा मुद्दामून सांगता गोंयचो सैम आनी निसर्ग राखपाची जबाबदारी ती आमची आसा आणि समेज फक्त सरकाराची न्ही तर सगळ्या लोकांची आसा आज डे बाय डे आमी पळयता की गोयचो निसर्ग जर राखलो ना जाल्यार हांगा येवपी टुरिस्ट एक दीस कमी कमी जायत वयतले निसर्ग राखप हांगासलो नितळसाण दवरप हे आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा ते आम्ही सगळ्यांनी सांभाळची अशें म्हाका दिसता आणि निश्चितच रित्या आम्ही ती सगळीं जाण सांबाळटले हेजी हांव तुम्ही सगळ्यांनी जतनाय घेवची अशें म्हाका दिसता आणि त्याचबरोबर हो एकचार सगळ्यांच्या मदलो प्रेम आणि शांती सदोदीत टिकोवन दवरची गोय प्रोग्रेसीव स्टेट आसा आणि विशेष करून आमचा Mopa international airport Ayush hospital आणि जावपी जुवारी ब्रिज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक जे जाय ते फुडल्या पन्नास वर्सांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पुराय केल्लें आसा हांव सांगना फुडल्या पन्नास वर्सांक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते डबल इंजिनच्या सरकारात आतांच पुराय केला पण त्याचबरोबर फुडल्या पन्नास वर्सांक अशाच पद्धतीचं टुरिस्ट फ्लो व जर मेंटेन उरपाक जाय आसत जाल्यार आमी सगळी आमची जबाबदारी आसा आमी थोड्याच लोकांक म्हणजे जशें मायनींग बंद करपाक काही शक्ती देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले हांव मुद्दामून सांगता गोंया भायल्यात न्ही देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले मायनींग बंद करच्यो म्हणून आणि धा वर्सां मायनींग बंद जाल्या उपरांत गोंयची इकॉनॉमी कशी सफर जाली हे आमी सगळ्यांनी पळयलां त्याच धर्तीचेर आज टुरिजम गोयातले कमी जावचे बंद पडचे म्हणून काही शक्ती वावुरतात त्या शक्तीच्या विरोधात आम्ही वावुरचे पडटले कारण आम्ही सदोदित अतिथी देवो भव वी हॅव वेलकम टुरिस्ट जे टुरिस्ट गोंयांत येतात त्यांना आम्ही सातत्यात वेलकम केला बरो पावणीचार दिला तसेच वेलकम आम्ही सातत्यात करचें पडटलें म्हाका खबर आसा थोड्योश्यो गजाली आमकांय त्रास जाता आसतले ते सगळे मॅनेज आनी मेंटेन करपा खातीर सरकार आपल्या परीत लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करीत असा टुरिझम आपल्या डिपार्टमेंटाच्या परीत लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करीत असा लोकांचे सहकार्य मेळे आणि आम्ही जर मेंटेन केले जाल्यार आम्ही जेका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतात जे टुरिझमच्या बाबतीतही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जी जावपाक जाय ते जर आम्ही सस्टेन केले मेंटेन केले जर असत जाल्यार टुरिस्ट खूप वर्सां अशाच पद्दतीन हंगासर येत रावतले आणि क्वालिटी टुरिस्ट आमकां येयल्ले जाय परत एकदा सांगता आमकां खंयचोय ट्युरिस्ट जो बेश्टोच हांगासर येवन आमच्या गोंयकारांकूय त्रास केला असले ट्युरिस्ट आमी सहन करचे ना डे बाय डे बरे लोक जे गोंयांत येता ते आजुनूय बरे लोक हे येवपाक जाय आनी आमी तांकां वेलकम करपाक जाय परत एकदां नाताळच्या निमित्तान नव्या वर्षाचे आमी स्वागत करता आसतना दोन हजार त्रेवीसाचे आमी जे गोंयांतल्यान स्वागत करता आसतना पुराय जगाक मेसेज दिवया की गोंय हे पुराय भारत देशातली टुरिजम डेस्टिनेशन नी टुरिजम राजधानी असा ही टुरिजम राजधानी मेंटेन करपाक आम्ही सगळ्या जाण भावरुया wishing you merry Christmas wish you happy Christmas wish you happy new year in advance all the best thank you sir त्या प्रसंगाचे हांव मागता आमचो फादर पिटर गामा आमच्या मुखेल सोयरे विस्प्रती भेट घेवचे सर आमचे पहिले दोन्ही फॅसिलिटीज अतिना डिसोजा आणि श्री कृष्ण रवींद्र पर्रीकर माचेर येवचे ऑनरेबल सी एमा कडसून एक फोटो जातलो सगळ्यांनी परत एकदा ताळ्या मारचे त्यांना शाबासकी दिवची देव बरें करू